Welcome to the King of Iron Fist Tournament 4, Christy Montiero. Olá, internauta, seja bem-vindo! Hoje vamos jogar Tekken 4. Here we go! Come on, baby, show me what you got. Hoje com a Christy Round Monteiro, one. começando Fight. pela Nina Williams. Ninja dos Paranauê. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos you vídeos. Win. Round 2. Fight. -oh. oh. Alright. É isso aí, a primeira luta já foi. E vamos em frente. E agora, Julia! Spirits, give me strength. Round 1. Fight. yeah. You win. Round two. Jogou em cima. Ah, isso não vai ficar assim não. Final round. Fight. nada da sua ficha. E agora, Jin! Round 1 Fight! two, fight. É isso aí! Fight! You win. Round two. Fight. Yeah. E agora, LOL! Round 1 Fight! one. Fight. Round two. Fight. isso aí! You hey, did you hurt yourself? E agora? Murdoch! Round 1 Fight! Yeah. Chutão na cara! You win. <laughs> Round two. Fight. Vai, vai, vai, vai. E agora, vamos para o chefe! Heihachi! Round 1 Fight! win. Round two. Fight. Vai, vai, vai, vai, vai! decidir. Final round. Fight. Toma! Metade da vida já foi. próxima!